aquest any per primer cop estrenem el que s'ha batejat com a Mobile Week. És una de les activitats que promou no només el coneixement del Congrés i de les temàtiques que s'hi tracten, sinó els debats associats tant des del punt de vista econòmic com fins i tot filosòfic i ètic, doncs pretén extendre-ho al conjunt de la ciutat. No? I això es fa amb una sèrie d'activitats que es fan als 10 districtes, això creiem que és una cosa molt positiva, no? que més enllà de la centralitat que té on es desenvolupa al Congrés, que és el recinte, el recinte Fira, doncs creiem que és molt important el fet d'haver programat activitats al conjunt de la ciutat en els 10 districtes, en més de 60 equipaments culturals i científics, espais d'innovació, centres d'investigació i universitats, entre, entre d'altres espais.